ko man maamin Ikaw ay mahalaga sa akin Hindi ko man maisip Sa pagtulog ikaw ang panaginip isip sana'y pakinggan mo Ang sigaw nitong damdamin Ko'y alipin mo kahit hindi batid Aaminin ko minsan ako'y manhid Sana ay iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabi Ayoko sa iba Sa'yo ko ay di magsasawa Ano man ang iyong sabihin Umasa ka ito ay diringgin Padalas man na parang aso at pusa giliw sa piling mo masaya Sa iyong yakap ako'y nasasabik Pilit mang abutin Basta sa akin, huwag kang mawawala Ako'y alipin mo kahit hindi batid ko minsan ako'y manid Sana ay iyong narinig pinasasabik Pagkat ikaw lang ang nais makatabi Malamig man o mainit ang gabi Nais ko sana iparating Na ikaw lamang ơn ơ kia